За ингээд тэгээ бид хоёр тэгээд уцанж байна. Тэгээд за бид тэр гоцонж байна. Тэгээ тэгээд бид хоёр одоо Hypixel дээр Skyward тоглох гэж тэгээд одоо нэгний эсрэг нэг соло үзэх юм уу, тим болох юм уу? Соло үзэх нь бид хоёр өнөөдөр бүтээр өнөөдөр Skywars дээр те хин Skywars илүү сайн гэдэг үзсэн ээ. За тэгээд одоо олон юм яриад явах уу? Шууд орцгоо. Ороо. Миний <laughs> мавсныг ягаад аргадахгүй байна. Чиний дээр чи нэг MVP гээд гарсан. Үе. Шэ бога чачи. Үе. Йоо за за эхлэе. За орой орой. Аа курва. Яа чи бол байхгүй миний хад. Йоо би баг. Йоо би баг юу вэ? 9 цаг богч ажилласан ба шүү. Юу юу юу ээ. Чи үндэ на хүү аймаа барахгүй наа чи бүр амар хүү ээ би доош уучлаа. Ёо ёо Яа, олсго олсго. Яа, энэ залуу амд үлдчихлээ бас. Йоо, чи бүр амар комбодж гардаг биш үү? Тэгтээ амд үлдчихлээ. Йоо. Аа чихэн дээр. За би чамаа байхгүй болгонаа. Яа! Үгүй. Яа! Чи намайг алах гэж оролдуудыг эвлэн болонтой өгшөө. Йоо. Би бүр яра наймал чи олддог шин. Би бүр тайпш тайпш. <laughs> Би бүр тайпш шиг нүддэг биш төө. Гараад ирлээ нөгөө төрчих. Онсоо. Яа. Энэ бүр энэ бүр тэрийг нас уу? Харддаг уу нас уу? Онсон. Аллаа хөө энэ бүр. Онсон. Онсон. Онсон. Онсон. Энэ ямар суух залуу вэ? Ее. Чи бүр бөөдж аллаа. Гол. Ее. Ямар суух. Ёо. Он жух. Ее. Мо. No, oj! Niósł mokpę. Welcome! Mm. If you try to hit me, you will die. hey, hey, hey, not now, not now, eh? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Атцаг өгс. Өө, илэг аваач. Чи чи бүр нэр үнэн гоё ярилах юм аа. Йоо, ёо. Ёо, яг унаач. Амар юу байна? Том мап юм аа. Аа, чи тэнцний тэг зэрэг байж байна. Ой. Ой. Come here you little. No. Ой чи, өн чи надад тултмаар байна уу? Тултгүй. Яй, ёй, ой, ой, ой. юм байхгүй болгоно. <laughs> Тэгэл чи байхгүй болгуулчихсан шүү дээ. <laughs> Алтлаа ой. Ой чи юу? Эй юу вэ? Ай ай. Hey, sup. Just come come come to me. Yo! Yo, Dad. É, Potonkise! Tá tá, ele, Vitor, é- viu? até Tem o quê?